さあさあ最低さあたかたかが一度谷底に落とされてくるで諦められるか早上がっていくぞヤングライオンだろまだまだ一つ言っとくぞ、まあ、気持ちだけじゃこのベルトの調整器は得られないぜ 結果出してみろよ、今日の結果が今のお前のレベルだよ、は這い上がってこいよ昨日初戦で負けたけど、ええ、まだ何も一つ終わってないから、ええ、次必ず、えー、掴みに行くから。